Salam sejahtera dan sawadikrap sahabat-sahabat semua. EP ke-15. Kali ini kami perkenalkan tracks dari Pekan Air Hitam ke lokasi berhampiran Sitawana Wihara. Tracks ini mempunyai jalan yang lebar tetapi ketinggian bukit ini masih merupakan cabaran bagi newbie. Kami Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Selamat datang ke Expansion Team Channel. Trek sekali ini berada di Pekan Air Hitam, Pulau Pinang. EP kali ini, kami akan perkenalkan trek ke destinasi berhampiran Sitawana Bihara kami pun tidak tahu nama sebenar Lukas ini. Jadi kami minta izin menggunakan nama Sitawana Wihara sebagai rujukan. Kayuhan kami kali ini bermula di parking kereta King Oxy, Pekan Air Hitam, Pulau Pinang atau koordinasi 5.401144, 100. 274950. Jarak trek ini sepanjang lebih kurang 4.3 km dengan ketinggian lebih kurang 530 meter. Sekarang, mari kita turun padang menyaksikan suasana kayuhan dan melihat keadaan trek pada kipi kali ini. Jom kita teruskan. Okey, kawan-kawan, jadi di sini akan merupakan titik permulaan kita untuk aktiviti kayuhan kita pada EP kali ini. Jom, kita mulakan. Okey, sahabat-sahabat. Jadi kita sudah berada Taiwan, tak jauh. Lebih kurang dalam 300 meter. Okey, jadi kita akan sampai di sini. Uh, di depan Polin Buddhist Temple. Kita akan gunakan simpang di sini untuk masuk ke destinasi kita. Okey, jadi jom kita teruskan. sahabat-sahabat Jadi jalan ini merupakan lagi satu jalan Di mana kita boleh gunakan untuk pergi ke Aitam Dam Okey, bagi sahabat yang ingin kayu separuh jalan dan pergi ke Aitam Dam Boleh gunakan jalan ini Jadi bagi saya hari ini, saya nak teruskan perjalanan untuk mencapai matlamat saya Jom kita teruskan perjalanan Okey, sahabat-sahabat. Setelah kita buat kayuhan lebih kurang 2.7 km, di sini kita ada satu landmark iaitu sebuah pokok besar di sini. Okey, jadi sahabat-sahabat boleh ambil gambar sebagai bukti yang sahabat sudah hampir sampai ke destinasi. sampai di sini saya minta sahabat-sahabat semua tolong tumpukan perhatian kepada video disebabkan di bahagian ini terdapat beberapa editing yang mungkin mengelirukan sahabat-sahabat sila patuhi arahan-arahan yang saya berikan ya apabila sampai simpang di sini seperti yang ditunjukkan di pada di video uh, sila gunakan simpang yang paling di sebelah kiri di mana ditunjukkan oleh anak panah yang diberi. Manakala apabila sampai di persimpangan di sini kita akan gunakan simpang di sebelah kiri Okey, sahabat-sahabat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat Alan okey yang menjadi guide bawa jalan kita untuk sampai ke destinasi kita pada hari ini. Terima kasih, thank saudara you, Alan. You. Welcome, welcome, welcome. Okey, sahabat-sahabat. Jadi kita sudah pun sampai ke destinasi kita. Jadi saya akan bawa sahabat-sahabat semua uh, melihat keadaan di sekeliling di sini. Uh, uh, sekian saja. Terima kasih dan kapun kap. -kap.